Ya, pekan baru berkuah, berkuah, berkuah. Eh, pakat pun ya juga tuh. hmm mampus kita mutar lagi lah kita nih nah berkuah juga tuh oh astaga Tuhan oh astaga ya Tuhan dari fajar ini kok sini lagi kita permata mutar-mutar toples aku tuh kayaknya nggak bisa ya kok iya itu ha biar aku di apa berkuah berkuah <laughs> di Jalan Riau banjir di titik di Spring Garden ketemu Grand Elite di situ ada kebanjiran jadi bikin macet sepanjang Jalan Riau sampai Arengka suasana banjir yang ada di Jalan Paus banjirnya lumayan panjang di Rio Jong jangan dilewatin mobil kecil jangan dilewatin fatal fatal banheiro, banheiro.